新日本プレスが名古屋に 今日は皆さん最後までご観戦ありがとうございました新日本プロレスラーもっともっと盛り上げていきますんで皆さんこれからもよろしくお願いします今日はありがとうございました5は5割の締めですねはい、はい、5割も行きましたかね5割いってないですから3割の締めですからねさあお客さん欲しがってますよエースは 壮大な振りみたいなもんですからね、はい、おギターギターがエアギターを岡選手が探しますよ探してますね、えー、見つけれますかね岡選手、ね、どこにしまったでしょうありましたありましたねチューニングしています 膝痛いはずですよ、ね、大丈夫それでもやるんですよね、棚橋は。これが棚橋宏という男です。アンコールお客さん、酷ですよね、えー、膝悪いのね、ね、ジャンプは抜きでお願いしたいですね、ジャンプ、ノージャンプでもやるんですよ、棚橋は。ラストな。 ああギター壊れましたねもう弾けませんもうできません、はい、ラストだから壊しちゃったねはい、はいあ落ち込んでますね壊すんじゃなかったないんだよ、ね、ないんですよねないんやりたくていたあらおおやリングサイドにちびっこがちびっこがエアギター持ってた こういうことがあるんですねちびっこが持ってたんですよね、えー、ちびっこ投げて飛ばせましたねよくねあ取材のダメージが蓄積されています ありがとうやっぱり俺って最高ですねじゃあニュージャパンカップチョックラ優勝してきますでは最後に